ebibuzo bingi nnyo nga tebiriiko ansa twebuuza omusiraamu mu ggwanga eryatalina musiteeke emizaalo gino gimuzannya omusiraamu talina musiteeke hmm? mulekerawo okusirwaza abantu nabagambye wano okutandika lutabayisirwa yamaze dda okuyiza order eri clear shoot and kill ye order gibage tutambula nayo kati nabagamba prepare for the rain of terror last week kati kyatandise dda masaka genocide yatandise dda mowaso mu sente wa uganda prepare for the reign of terror oda wo strategy bagala otambula nayo luta abaisirayiri bagambye tekyali kyetwagala kirala kyonna buli muntu bagala okweliminatinga shoot and kill ate kiruyi kya byonna president weziri ezenjalo muzirabyeko so twabaga bagenda militarizinga every single institution abalowooza ku constitutional rule mu ggwanga uganda abalowooza ku constitutionalism siba tulina judiciary siba tulina parliament mubyerabire The order is very clear right now. It is shoot and kill. Ngawa chagiza hako teke jibu zemo pipeline yecha bail reforms. Constitutional reforms zilu mwenye ni ya bail. Mwaso kwa capital offenders. Lutabaisuwa mazo oyisa. Command. Naga basa jebo naba tugumbuzi. Ekitongo lecha jat. Ekitongo lecha iso. Ekitongo lecha semwai. Ekitongo lecha SFC. Military. UPDF. Iso. Flying squad. Flying squad. the order is very clear right now it is shoot and kill kati omuntu ngaomanya oli musiraamu mawasatu omusiraamu ngaoli muganda gwewekabireko ayitibwa omusiraamu ontobova okuba omusiraamu nga toli muganda gwe gambye wekabireko nga bukyali the order is very clear shoot and kill webuuza ebibuuzo bino wammanga lwaki utabaisirayo kwe df ngera kubira bana amaloboozi lwaki yesu byekwe df lwaki yesu byeku basiraamu from day one omusiraamu muggwanga uganda talinamu steke mbadde kibabuuza ebbanga lyane talinamu steke omusiraamu talinamu steke omusiraamu muggwanga uganda kati ntandika njagala omusiramu yenna abeere ku live eno buli amanyi nti musiramu mowasonga ova mu buganda buli amanyi nti musiramu nabanauganda mwenna it is time to wake up the order is very clear abadde balinda ebyamateeka adde balima musibangira funa justice mu court nabagamba rain of terror obusungu bwabutabayisirwa butuse climax emizeja bwe gyokutigimbula masaka genocide crimes against humanity mother mbagae butuse climax yaabwo alowooza byonna baawo alowooza byonna mukyala omwasa omusiraamu kyogenda mulinda mu kooti bwemuteeko balooya nkugambye the order is very clear now shoot to kill omusajja gwe balipootingi gwe batidde enasa nakatooke amanyiddwa ga musa mudasiri eyeyita mose omusajja ono nabagamba enanga nga vayokola bistatements ebyekisiru two days back nabafeera mu simanya bamugoba ne bamugja ku cps nebamutwala ebwayise bamukubirawo amasasi bwalinasigalamu akantu katikati nebavuga nebamutwala enasana it is total nonsense olwaleero njagala obubanju ya akabinja ke bayita aka jat jat jat mbadde mwogera ku iso mbadde mwogera ku semwai mbadde mwogera ku sfc mbadde mwogera ku bitongole ebyenjawulo nga flying squad police meta nebiddako waliwo akabinja ke bayita aka jat joint anti terrorism task force mubadde temukamanyi mu uganda temuba nga mubuyeekera temuba nga mubutujju buno bwonna obubinja buliwo iligale semwayi sfc flying squad jati antiralism bonna buliwo iligale inactual sense fort years down the road omuyeekera ali mu ggwanga uganda yeutabaisiwa tali muyeekera mulala yenna mention edf mention mu 23 mention any other group lra omuyeekera ali ogu yeutabaisirwa kati batekawo kabinja kano ensi bali takamanyi bakaita kajja ati joint antiterrorism task force kekamalirizawo omusajja ono moze owenansana kekamukuby amanda kati bakola batya omuntu yena gwebakwataka victim nebagamba alina bomu basooka mujja majja mukitundu waali gwebagala okweriminatinga nebafuna baneibabe nebamulisa sente webayeta bumidiya bwabwe nebabugamba ebyokwogera nabagaa sitore mugina letingewemuti muconvictinge nti abadde nebomu nebomu mwagirabyeko kyebasooka okukola kati omuvubuka ono moze amalyego twafunye moze yali mu flying squad before moze nga kolagana n'omugenzi mwoyo gwa ggwanga ayitibwa kirumira gurupu yonna yali ekolagana ne kirumira nga bamaze okwerimira ekiga kirumira mowasabali very close nga kekaminjagano kekamu akajja ati bagishifuta ne bagana ne bagikwasa omusajja amanyiddwanga senyange bombabomba gwe bayeminatinga omusajja ono mweze gwe basse naasana gwe ndiko saawa zino nbagaluta baisiba maze okuyisa order shoot to kill tenyeno yakudda mate omutwala mukooti mutwalawa teri shoot to kill omusajja ono enanga basiwaza amusima bamugobye nebamutuusa ebwayisi nebamutwala enaasana omusajja ono gurupu y'abantu kumi na basatu okuva mu jat joint antterrorism task force yagenda ku nyumba ye nemukuba amanda straight away kyekimukubya omusajja ono yali very close eri zebura senyange mando mando kekabinja kekamu kebali bawadde sente katerarizinga muno okurwashinga meeting zonna ezali zekisoba kyagulanyisetamu mukalulu abantu abatta zebura mando mando yattibwa abantu kumi nababiri bamulumba abantu kumi nababiri mu dwoni zebagiramu okuva mu jat joint antiterrorism task force akabinja tabaisogera teekao ti kaliwo simanya kulwanyisa butujju inatual sense kugambye for fort years down the road uganda tebeeranga mu butujju omutujju oyasooka yotabayisirwa okuva mu nsanvu mugumunye muyeekera namba emu okuva mu fronasa kati baatekawo akabinja kano omusajja ono mumoze abasajja baadde kumi na basatu okuva mu jat bazze kalumuka wabadde asula oluvannyuma lw'okudduka okuva we batta zebula senyange guruupu ene abantu bonna bali close nabali mukabinja kano zebra senyaki bali kali akulira akali kagenda okucyankalanya kampeni za Isaac Sobala kyagwanisira muna dala mu Buganda n'okubaluma batandika bakuba gurupu gye yali alina bwe baamala okutta zebra senyange bonna basinga badduka n'omwana ono mmoze mwe yali nga ali very close baali babayiga nga babanoonya along the way ne bagezaako convincinga ba family members ne babako taatawo omutogwe baaliisa sente n'aconvincinga omwana ono ekisooka olwisa naye musiraamu musa mudalis kitawe namukonvinsinga namugamba yabagadde ne bofisias ba gavumenti alivera sakiwa akome mu kitundu n'akomawo ne bamupangisiza ennyumba wane nasana naye ng'ali kabinja kali akazebula mando mando kati kyebasoose okukola ne balinda okuleetinga events zino ne bamalegeeko tebadde ne bomu gurupu ya jat gurupu yeemu kakabinja kekamu akaagira ne katugumbula mando mando kekabinja kekamu kekassa omwana ono nga talina wadde bomu gye babalimbalimba nga talina wadde ekintu bamuliriddewo amanda mu nyumba ye mwenyini mwasula mubamukubidde ne bajjawo mayiti baleme basiriwaza mbu yabadde ne bomu poliisi yemwana nebasiriwaza mbu neziregulula neseguluyemulumu ye ngenda nga abasiriwaza nabagamba bamukubira bwayisa amasasi nabagenda nga alimu akagiraagira nabatuusa ku nyumba ye nabalagabo muweeri omwana bamulumba wenyini we yali asula ne bamulya amanda nga n'emikono awanise waggulu nga talina wadde ekisi nembagamba olowooza ennyo ebuzo webuza ebibuzo bingi nnyo awo ntandika nsumulula kugambye oda kituzizeo kati shoot to kill nga tanadde omusango omulenzi muzi wenjegaa kati maiti nkugambye ekibassa gurupu eno waliwo gurupu yabantu abali bakolagana nafande kirumira webamala okuyita mu flying squad nebalinkinga ku zebula mando mando keka kiriki kekamu kati okuva lwe baali baafa omusajja atu yali abadde ku wanted nga yadduka bayita mu kitaawo omuto n'akomawo wamala okukomawo bamweriminatins jat abantu bona mugenda kulaba bagenda okutta mu biseera ebijja mu nnaku zizo zonna ezijja be bagenda oshuutinga obuyinja buno mukugaye bubinja bubiri joint antiterrorism task force mwagira bakone kyagulanyi nga anoonya akalumi tundu ya western uganda kusajja obayambala bonna ne bujjanga bayambadde bunanga bwebisebise kekabinja kekamwako kekeriminatinze omwana oyo ŋenda kujja ku basiraamu lutabaisewa yakyasiriwaza nnyo ensi lwaki yesiba nnyo ku adf tambuza message kasokemala okukubira eddoboozi lino oliwulire kasooke mala okukubira eddoboozi lino oliwulire sorry this business of ADF in Congo. I was in Beni, Bunya. I know the place so well. I have a lot of people whom I know. Those people are being planted there by this same man. to destabilize that area because those people are extracting, digging for gold. And this is the gold which passes through Mbondwe. Several times it has been collected and brought to Kampala. But then what happened? Jamil Mukuru was arrested because the deal became sour. He had been dispatching those goals to Tanzania. When his boss came to know, that's when he was arrested and brought back to Kampala. And look at the way he's been treated. He's well fed, put in a very special place. He's not in Lucira. He's not in any other prison. You get it? and he had been going to court. Now they've stopped even taking him to court. And they are not ready to release him because now even some who are there, I understand, they have blocked some gold. They are digging, but they are blocking it. They are not bringing it to them. They are demanding for him to be released. This is very funny. Let me get it to you. and I want you to put this in a very perspective and give it to the world let them know kati oyo mukama wange gwokkubira ali mu kitundu kya bunya mu kongo tubadde nga tubanyonyola embeera ya kongo muzannyo oguli mu kongo temugutegeera ne tubagamba first it is a business two lutabaisirwa akuliyatinga obubinja muno buteekayo yeefuule nti is a peacekeeper anoonya engeri gyafuna sympathy okuva mu international community ono yomu kubayeekera ba adf lwaki sikaddamuko sooka wulire bulungi nnyo nkunyenye njagala genda ku nsonga y'abasiraamu njagala buli musiraamu ku vidiyo eno naweebuze lwaki luta bayisirwa yeesiba nnyo ku adf nabagala buli kabinja konna kumanya kali mu east african region let be m23 let be adf let be lra buli bubinja bwonna genda mu slp mu southern sudan every single rebel group jo identity about a terrorist nkugambi ya creating government ya utawaisirwa genda mu south african republic genda somalia genda wagwe mu ethiopia buli wamwe na buli every single conflict wuliriza kanka demo katini nyo ne yongere omusajja nyanga besiku adobozi lye nilagaza zako detwistinga ndabenga mbuza abuza ulira this business of adf njagala wulirize in congo was in Beni, Bunya. I know the place so well. I have a lot of people whom I know. Those people are being planted there by this same man to destabilize that area because those people are extracting, digging for gold. And this is the gold which passes through Mbondwe several times it has been collected and brought to Kampala. But then what happened? Jamiru Mukuru was arrested because the deal became sour. He had been dispatching those goals to Tanzania. When his boss came to know, that's when he was arrested and brought back to Kampala. And Look at the way he's been treated. He's well fed, put in a very special place. He's not in Lucina. He's not in any other prison. You get it? And he had been going to court. Now they've stopped even taking him to court. And they are not ready to release him. Because now even some who are there, I understand, they have blocked some gold. They are digging, but they are blocking it. They are not bringing it to them. They are demanding for him to be released. This is very funny. Let me get it to you. And I want you to put this in a very perspective and give it to the world, let them know. You're part of ADF. akunyonyodde embeera yonna bino byonna njaga kusetinga mayindi yo njija ku basiraamu twaddenga tubagamba obuyinja buno bona bwakuyetinga utabaisirawo teri muntu mulala yenna okusirwaza ensi mbwalwanyisa obutujjo in actual sense all the rebel groups in east african region were created by none other than lutabaisirwa sumula tugende wano ntandika njagagira ku musiraamu yenna mwagala wano oyo muvuddeko omuvubuka gwe batugumbudde gambye jat mubadde mukyaliwo ne mufuna amawulire akawungezi ka leero oba emisana lya leero infact kade kawungeezi ku shek eyatiddwa shek abbas kirevu shek abbas kirevu buli muntu yenna utabaisoge bali mu kutugumbulaka n'ebintu bya bomu bekwasa edf wasiriwaza ensimbi okudda jamino mukulu n'otegeeza ensinga omaze okusanyawo akabinja ka edf kuyetingawo kennyini kalwaki ate osiriwaza ensi weekuba gye nti abantu bano bonabookwata kabinja ka edf njagala okubuuza ekibuuzo buli rebel group mu nsi yonna ebeera ne official communication account pages websites mbuuliraayo walabyewo websaite ya adf ngera ngeera tyerimaga webikolwa bya bomu biri mu ggwanga uganda wakirabyewa mhm. omusajja wa ttoono amanyiddwanga abas kirevu atugumbuddwa amaca ga leero ekitongole kya jati akatongole kyo kyagambye ekirombo kulwanyisa butujju ekya joint antiterrorism task force kirimu elements okuva mu sfc kirimu elements okuva mu iso kirimu elements okuva mu cmi kirimu elements okuva mu flying squad kyekibinja kyekibuga katugumbula mando mando kekabinja kekabuke katugumbula mwoyo gwa ggwanga afaana kirumira kekabinja kekabuke kagenze nansana ne katugumbula omulenzi moze amaca galeero on orders of mister museveni ne kaine rugaba bagenze ne bakwata musajja wattu sheek emaamu w'omuzikiti ogusangibwa mu kitundu kino ekyama kino esaabagabo ku kaalo masajja sheeka musajja wattu abbas muhammad kirevu bamugje ewakaawe mu makaage namba bbiri ewa mukyala we namba bbiri namutwala mu makaage ewa mukyala we namba emu gye bamukubidde amanda mu maaso ga mukyala we maaso gabaana be musiramu poliisi midia za uganda zonna omusajja ono yafudde in the morning hours bamukubye amanda bwebamaze omukuba amanda jat tiimu yabantu kumi na bataano nekwata bafamily members bona nebateeka under house arrest kyeva mulaba midia esoosa okuripootinga kase eno ebadde bbs ne cbs alinazo zigambye nti abazigu teri midia industry yona mu ggwanga uganda eripootinze kufa kwa sheeko ono before nga poliisi tenakola statement namba gye mbadde nfolowinga very closely kugambye omusajja no bamukubya amanda in the early morning hours bafamily members in front of his wife in front of his children media nebagigamba temuripotinga bintu bino mbulya media industry yonna yonna yonna yona gendo zichekinge zonna zona obukutu bwa gavumenti oba bwalipotizeko kesi eno okuva ku makya nga temulipotize nga amagye ne poliisi bimaze kola statement media industry yasoose okuripotinga yabadde kade ka bbs ne cbs ate nabo bwagambe nti bazigu sese tulemboozi bwagambe nti bazigu lutabaiso bamaze okutigimula omusajja ono navayo nalimba ensidi sheeka kirevu abadde simanya atendeka abayekera ba adf era enanga ne mubwenanga bwe ne foromani etalimu adde obwongo obutegeera n'omutwe gwo gujjuddemu amazzi n'omutwe gwo gujjuddemu enagisi nava nakola statements ez'ekisiru nti sheeka kirevu bamukubya amasasi olw'okubanga badde aconfronti nga abantu abadde bazze omukwata ng'agaana okumukwata omusajja mwamukutte ngaali an amd gurupu yabantu 15 okuva mu jat drones nga ziri satu oli magezi kyagategera okugamba nti omusajja nemukubambana nemutirawo talina wadde emundu talina wadde akasaale talina wadde ekiso awandisa omukono ani akulima nti aganye arrest abasiramu sigale kawuntandika butandisi sheka kirevu an innocent mani tabadde wadde nemundu tabadde wadde nakaso ani amd webuuza ebibuuzo lwaki bamushutinze they and then abantu kumi nabatano ogamba otya nti um, omuntu ali an amd talina wadde ekisi talina wadde ekikolwa ekiyinza okugjako nti nemuga tutudde tumulidde amanda nti oba aresistinze arrest abantu kumi nabatano okuva mu jat wo trend men ifatoyo trend mugamba tyemukubya amanda nti badde bakonfulotinga nagana omukwata nga tenadde mu tenadde ekisi webuuza ekibuuzo lwaki omuntu gwabakubyemu in the early morning hours lwaki media industry mu ggwanga uganda zibondeza saawa kumi nabbiri why webuuza ekibuuzo lwaki cbs ifatoo webata nadiringa posti eyo lwaki in the first place bagambye nti baki bazigubeera mulungi nebamutugimbula enanga njagala oleeta evidence ojina gesi nga sheke chilevu an innocent man akeza agezako resisting arrest leta evidence ojina gesi an innocent man epua chilevu sheke chilevu nga ng'alina ekisi chonayo bade mbukwata mbagambye the order is now very clear shoot to kill ntandika butandisi bata konfrontingaganye arrest every innocent man mubadde abantu kumi nabatano from jat ne muli amanda oŋgamba tyane abantu kumi nabatano omuntu atena adde emundu atena adde akaso abalemi okukwata bada resistinga arrest atya atena adde ekintu kyona ekisi nemukubamana nemutirawo mwenne gavumenti yabana basajja bagumbatutu mugimanyi ani akulima nti esobola okuba nga erina wawali bomu netaga kamera netaga basajja ba kamera nebujja nebukwata ani akulimba nti era omutungi gwesanze egenda kugjayo bomu emusanze nebisi atweninga bayekera gavumenti yamwenga mugimanyi okwagala okwerabisa eyinza obutagina bakamera mene awo nebateekawo nebatandika okabukyalinga olaba ebifumba bufumbi kati enaga oba okyalimba ensema tokyana kyobalimba tokyana kyobalimba omusiramu mugwanga uganda talinamusteke talina siteke mugwanga lino bakalimu bamuzafalo tebalina siteke mugwanga uganda oyo ekitongole kya jati kimulidde amanda nekimuteeka wali mumaaso ga mukyala we mumaaso gaabaana be nga balaba ne bamala omulambo gwe ne batandika ogutigaatigano ogulomansinga kan imagine rain of terror nosiriwa sensi omusajja atendeka bayekera gavumenti kyeyagala okukwata bayekera ate yinza okutta omuntu oyo netamugjamu information gavumenti ki yandibadde suspect yasooka nemukwata nemugjamu information ti abadde atendeka bayekera ate nemumutta asigale ne information natbadde atendeka aleme basindikalo gye bali fengo tuyita basiru lina eggwanga lowoza mba mufuga abantu mulandoza mutwola biyeje bemufuga omuntu yenna guno omulembe gwe mudiringana gwemumulembe mubuufu tosaggwaba nti oli atendeka bayeekera ate abayekera batendeka gwewandibadde okwata nakuliikinga kubayekera bona badde atendeka nakuwa infomation ate nomulyamanda nomugjawo ani gwolimba alira nigosiriwaza toseseetula oyo kati eyiye bavunise shuti tukiru naye abange abasiramu mwenna bali kuno nabagenda okundaba oluvanyuma lwaki lutabayisirwa dilwe yatandika okulwana abasiramu lwaki abasiramu mu ggwanga uganda being a muslim is a crim a crime lwaki acriminizinga group eno yabasiramu what is the problem toseguka mu mwaka gwa kumu nena nsanvu mugumu lutabayisirwa ngu ajja okuwamba obuyinza wabatandika ebikolwa byabyo ebyobuyeekera ngaalwanyisa gavumenti ya amin dada nkugambye agenda nga kyali mu afronasa nakulayiringa ne gavumenti ya tanzania ne batandika okulwanyisa omumpembe oba mwoyo gwa ggwanga idi amin dada wabula mu mwaka gwa 1979 omwezi ogwokuna apuli bino buwuliza tobiwulizanga nakabasinga temubiwulyanga nako luta bayisibwa ku kyalo ekiyitibwa shema oba disitulikiti ye shema by then that is western uganda southwestern uganda bagenda kukala akali kajuddeko abaisiraamu ne bakunjubula abaisiraamu abali mu bibiri ne babali amanda ne basaanawo lukumi mu lwenda nsanvu mu mwenda nga bamaze okusuula gavumenti ya amin dada nkutandikirawe gye bitandikira this is well documented however much official figures ze baripootinga abantu be bakunjubula be baali amanda abaisiraamu be bakunjubula bo baripootinga 67 inactual sense basindirira ba, ebyasi abaisiramu abasuka mubibiri amanda omwaka gwenjogerako gwalo kemulwenda nsanvu mumwenda nga maze okusula gavumenti ya idi amin dada mu bitundu byeshema tebakomaawo bakwata emizikiti egisuka mu kumi nattaano mu disitulikiti yeshema eno ne bagiteekera omuliro negisaanawo emizikiti egisuka mu kumi nattaano nkugambye mu mwaka gwa lukumi mulwenda nsanvu mumwenda mu disitulikiti eyesheema ne bagiteekera omulyo ne gisaanawo tebaakomaawo baako te baisiraamu be baatugumbula ne bababako square miles of land mu kitundu kino ekyesheema kubanga kutandika olutalo lwabaisiraamu lutandikirawa lutabaisirwa lwakiragala basiraamu weebuuza ekibuuzo kino wammanga mu bifo bino ebinene byonna byonna ekifo kya vice president lulatabaisiwa dilu lwapaitingamu musilamu sipiika kale bamulonda bulonzi dila influence nga musilamu ajja akyalinga epaliamenti eyo ebifo byonna ebyenkizo governor bank of uganda mbulebe yatekawo musilamu aa weebeko igp omusilamu weebeko cdf omusilamu bagebo tebalina bwongo obulwaninga institutions zino bagebo tebalina bwongo are they not credible enough to preside over the national affairs of the country called Uganda? nsingano musiraamu nkuwagira tutabayisirwa oli gavumenti yawe tabayisirwa oba olikaka tuli ku mutwe aa bwonalabyeko musiraamu tabayisirwa nga mufudde sijje chief justice wona mulabyeko in fact it is on record the most crim lawyers mu ggwanga uganda The most criminal lawyers are Muslim lawyers. Abantu basinze soma mateeka mu ggwanga Uganda tali basomye mateeka nga Bayisiraamu. Kino kikugamba. It is a fact. Weebuuza olebeko Chief Justice nga mufuula nti ye gundi ye Chief Justice Musiraamu. Why is it ebifo by'enkizo byonna mu ggwanga Uganda byonna we tabayisirwa talina Musiraamu gw'alonderamu? it is a war against that group called the muslims ikugambye it is a crime being a muslim in uganda ate wogattako ngaoli musiraamu ngaoli muganda gweyiyo ate olwolutalo nabe nkuzisayo webak kati webajja nga maze okukola ebikolo bye bakola in 79 si byajjo those are 40 years down the road bakuyetinga akayinja kanaka adf ngaomusajja wakunyonyodde ngayagala akirinkingeko abasiraamu alabe engeri gyagero ba nti nga down sasatula emboozi njagala kunyonyola abantu bano wammanga batigimbuddwa gavumenti yalota bayisirwa na masasi kiliya owulirize amannya gaabwe sheke yunusu kamoga masasi gavumenti yalota bayisirwa prince nonono no, no. ayo ah, listi ndala gyegenda okutuukako shek muhammad abbas kirevu alitali wenjogera akawungezi kaleero oyabadde imamu mulamba shek ibrahimu hassan kirya uliriza amannya gano shek abudukadiru muwaya shek mustafa bayiga shek kalimu sentamu shek abdurashid wafula shek mutumba sheekh abubakar Chiwewa nsumula busumuluzi these are just few of the many muslims that have been eliminated by Baisirwa meja jero Chigundu afande kirumira mukwano gwaffe omulungi sini kauma eyo mundu butwa omusiraamu talina siteeke mu ggwanga uganda utabayisirwa sheke muzata nuhu butwa shek anas kalisa butwa siprim mufuti zubairi kalongo butwa yasini kauma masasi wenjogerera musajja wattu aj chanjo butwa bwamusenkenya dde omubiri those are just a few of the very very many muslims abaluziza obulamu bwabwe lutabaisire okubalyawo omusiraamu talina siteeke mu ggwanga lino talina siteeke kyembadde mbanyonyola ebbanga lyonna nembagamba buna obubinja aka adf lutabaisirako kuyetingawo ng'anoonya engeri gyagenda terarizingamu bano abantu so buli musiraamu yenna woli bwenna woli oba oli mu buganda oba oli mu eastern uganda mwenna tegeera butegeezi nti eno gavumenti emere fact that youare muslim it is a crime youare criminal mweyo layini yennyini nga ntambulya mweyo layini on orders of shoot to kill bana bantu wammanga munoonye entaana zammwe eziri nga omugenzi kirumira afande kirumira bwe yayogera n'agamba banziikanga wali nammwe bagenda okubaziika mutere mupimise entaana yammwe mutere mupimise keesi zemugendamu temuteeka mu keesi gyona bagenda okubaziika mutere mulagirire abantu kubanga saawa yonna eyammwe nayo saawa yonna pulaani y'okubasaanyawo order shund to kill eri mukkuba ejja beba nowammanga sheeka yunusi kamoga okuva ku muzikiti gwe nakasero shek yunusu kamuga shek yunusu kamuga katonda wakuyamba noweza omwaka ate mwe nebagamba wetulabula wano eitha dduka mu ggwanga uganda ndala mmwe aba mmwe ogende muekizaire osokekwekeko eyo otherwise obulamu bwo tolina sheke yunusu kamuga sheke yunusu kamuga muganda waffe era mukulembeze waffe omwagala wabanje prince kasimu nakibinge gweokutuuka olwaleero ngaemkuyege zikyakubira enduulu katonda akubiseewo kasubi baali baagala kukweriminatinga before muzata prince kasimu nakibinge sheke slaje kawooya sheke faadi kalungi sheke yunusu yusufu kakande sheke slaje kifampa okuva ku muzikiti gwe nakasero sheek kasula endirangwa sheek kibaate akitenge supreme mufti owe saiden ezekibuli kasula endirangwa yabiraba bali bagamba eliminati nga immediately pulani yabwe yali yakugjawo omulangira nekibinge bazeeko muzaata bazeeko kasula endirangwa webuuza ekibuuzo lwaki kasula endiranga yasulawo tawero nadduka ku bukulembeze bwekibuli tokyebuuzangako singa yasigalayo sakati zembuyaga ezikunta lutabaiso nagala okuzanya emizanyo nebateekawo kibaate kibaate enkulabula abantu b'ekibuli kibaate enkulabula kwe baagala okukima ku lisiti kwoli nembabuuza butabaisirwa omusiraamu talina siteeke mu ggwanga lino kati otabaisiro ogezaako okavaringa app nogezaako oluvanyuma nti esema zomutegeera namaloboozi agavaayo mangi agagamba nti obusiraamu kati musango okubeera omusiraamu mu ggwanga uganda lutabaisiro kyagenda okukola gavumenti yabwe epulaninga ogendako mu madiini amalala naye beeko beeriminatinga kuyita mu nkola yemu agezeeko ttakawo ekifaananyi nti aa si basiraamu bokka bwe bafa wabona nabakatuli kibafa gemanya gemulabyeko ngatambula ekugambye bwe mulaba omukatoliki yennaafa bwe mulaba omupotestanti yennaafa bwe mulaba omwa orthodoxi yennaafa bagezaako kavalinga app olwokuba amaloboozi gatandisa okuvayo mangi nga galaga nti okubeera omusiraamu mu ggwanga uganda gubeera musango katitwa basobola kyayagala okukola ayagala agendeko mu baprists ayagala agendeko mu bakulembeze madiini naba amala oba eliminatinga ateekewo ekifaananyi nti aasi basiraamu bokka be bafa wa ne madiini amalala nabo baliyo batugumbula era amadini amalala daddala mu bukatuliki abantu bano wammanga mwegendereze nnyo omusajja amanyiddwa nga fathe deogracias kibikamulegeya fathe kibikamulegeya omusajja amanyiza nga fathe musaala nga gwe twakugamba n'amaka go agali ku luguudo lw'eggayaaza nga wakayita ku munaana adresi yamanyiddwa nnyo weeri kumpi n'essomero lya answari twakugamba galiko kamera esurveillance nga makaago 247 oyo fathe musaala waliwo olukwe lwokweriminatinga ku tripu gye wagendako mu ggwanga ery'e roma omusajja abali okumbira amanyiddwa nga fathe musaala mugambe olukwe olumu eriminatinga lwali lwakuyita ku tripu jagerawo okusinkana paapa mu ggwanga lya roma wabula katonda n'akuyamba enkuyege nesikanga sikyakkubira enduulu era n'omusajja amanyiddwa omulala ye father richard mugisha bisanje wabula bano nkugambye akotekaotabaisirwa kwe kuba eriminati nga gezeewo otteekawo ekifaananyi nti abasiraamu bokka si be bafa wabula n'abamadiini amalala bafa but the truth of the matter is being a muslim in the country called uganda is a crime it is a real crime tulya segirinya wafaanana erinnya lyeyani mutulya segirinya wafaanana kati naye galutabayisirwa you don't have any single stake mu ggwanga eriyitibwa uganda tolinamu stake wadde wava rwanda noja n'obuwale bwo nga tolinadde koolina ne kagurupu ko muli ku bannayuganda bakunjubula enkya n'eggulo omusiraamu talina stake mugwange ggwanga uganda omusiraamu yenna bano bali mukutugumbula olwaleero naba balinako famire balinako bakyala baabwe balinako abaana baabwe kubasheke bano bemuza nga mweriminatinga lowooza ku baana baabwe lutabaisirwa nekitabanikyo namwe lunaku lwakya buki nyoko nekitaawo nemugera ku kitanda nebegadanga novamu nga product bano batugumbula nabo tolowooza nti gwava ku planet jupiter twava ku maazi twava ku sola wava ku planet earth the same way wajja mu nsi muno tolowooza nti gwe wajjanga golodi nyoko ne kitaawo nebamala kwebaka bali ku kitanda ejirya nnyoko ne sipamu ya kitaawo beekwaso ya kitaawo novaamu gwe oli mukubonyabonyasi it is the same way abantu bemuli mukweriminatinga olwaleero nabo kyekiro kyekimu kye bayitamu abantu bemueriminatinga balina omusayi gwalwedinga ogwammwe abantu bamueriminatinga olunaku lwaleero balina senses zezimu balina body systemu zezimu abantu bamu ebinoleti baonaku lwaleero balina blood groups zezimuna mwe zemulina mwe eggwanga eno mulinamu siteeke ki omuntu omula yina gyatalina siteeke ki omusiraamu gyatalina mu ggwanga uganda okwetegera kuba kuyigibwa buyigibwa ne mutakirumira ne mutakaweesa ne mudda kuba ne mutandika okukuujula buli musiraamu musiraamu naabonaabona musiraamu naabonaabona musiraamu naabonaabona talina siteeke mu ggwanga uganda talina mu siteeke mwe mwenyini mwali mwagala kwetigumbulira omusajja amanyiddwanga katuma amala nemukwata abasiraamu nebali amanda basukamu kumi na bataano nemubateeka wali nga tebalinadde omusango kumi nabataano nemubateeka wali nga inakikyosezo kimanyi bulungi othe criminal elements eziri emabegawo ebikolwa biro bino ziri mu butongole bwabwe bwateekawo weetegereze nnyo kati njagala nkugambe bino ebintu bino wammanga weetegereze nnyo bomu ze babwatudde noonya bavictimu abaazibaddemu naddamu abamaje obusajja eh, bwa poliisi walabyemu omunyarwanda mubabaddeawo abali emulago n'abafudde walabyemu omunyarwanda oba poliisi obusajja bwe tubadde butamanyi bwataddeawo ku disipulin nga bagenda ogiboganya walabyemu omunyarwanda baana bamu eastern uganda bana ba mu central uganda ate era abamu basiraamu mubavictimu bonna gendo banoonye abafudde ne kirumira abafudde ne kaweesa oba bagiployi nga bagenda okutta omuntu ogenda okulaba ku bavictimu bonna ababaako abaafiira ku lwakatumba bamala abaafiirwa mu kaweesa abaafiirwa ku kirumira olabamu omuvandimwe tiimu eyo gye batta olabamu atali musiraamu omuntu yena nga bagenda omueliminati nga bakola pulaani yaabwe gwana abakuumi babamuteekako nti bagaba baeliminati nga bakyusa abakuumi bano abakuma bagita vip police ebabawa abakuuma abakungu mubonabona genda obanonye genda ononye kaweesa genda ononye ekirumira genda ononye abiriga buli omu ga bazi baeliminati nga genda kwafaana ekirumira genda ku kiggundu olabamu omuvandimwe olamu atali musiraamu tagala webuuza ebibuzo bingi nnyo bino bistakinye mutwegwo otuke ku conclusion therefore njagala obbagala naddala mwenna abanauganda bali manga ga baisiraamu yeno yesaa yonna gyoli okunotifayinga embasi zonna okunotifayinga manga naddala gonna agalwaningibwa ku ddiini eno ey'obusiraamu agakolagana ebijimu yayo tabayisirwa mutegeze nsi that being a, a muslim in the country called uganda is a crime it is a crime baleme kubasiriwaza the regime has criminalized the muslim sect mugwanga uganda mubategeze bonna abali abudabi abali yuda damago nago middle east naddala agagezaako okuinvestinga mu ggwanga uganda naddala agagezaako okufasilitatinga emirimu gyabo tabayisirwa mugategerezeewo mugategerezeewo nti obuyisiramu mu ggwanga uganda musango therefore eggwanga ly'obuyisiramu lyonna eridinga ne tabayisirwa nekitegeere tidinga n'omuntu omulabe w'obuyisiramu omusiraamu talina siteeke mu ggwanga uganda kati ekyo mukitegeere webbaako kuva bategana strategy eno waje nebatigimbula basiraamu abasuka mu kumi nabataano bo benyini lwebagezaako kutaka afande gundi afande katumba amala kati mbagambye order washington to kill right now mbagamba mba preparing lakin last week nembagamba prepare for the rain of terror kamulowooza tuli muzanyo awo nvuddewo neyongeddeyo mu bikolobero bye bakola ebikolobero byokudda ku bannayuganda batigimbula akawungaezi ka leero bamaze otteekawo ebifo eby'enjawulo webagenda okuba nga baplantinga bomu kati wenjagaliza okulabula naddala abaisiraamu abali mu kasale ke wa kiseka buli muisiraamu ng'omanyi okolera mu katale ke wa kiseka manyi kuno kwe muli baba kima saawa yonna kiri kitya luta baisirwa ayagala okukozesa katale ke wa kiseka bina ebifo ayagala biviirewo ddala kompliti nandoluso ebifo bino biri wammanga baagala okubajjawo abakolera mu katale ke wa kiseka n'okukagirawo ddala n'okugjawo omuzikiti gw'enakasero batya ekisooka bagenda kujja wakiseka baplantinga ebbomu nga bagita mu bantu bonna abatwala ebizimbe bino akaireziye wakiseka bajja kujja ekiro eh, baggulewo baplantinga mubbomu mu bizimbe bino maduuka ag'enjawulo naddala ga baganda baffe abaisiraamu mwebaagala okuplantinga kemicals ez'enjawulo ne gagets ez'enjawulo n'obumu obw'enjawulo bajje enkeera basaleko ekifo kino bagambe wano wennyini we wamu ku bifo byebadde baplantingiramu bbomu tageti esooka be baganda baffe abaisiraamu abakolera mu katale era ng'ebintu bina byonna nga bigenda mu maaso chairmani wammwe owa kampala central njogera ku lt3 omwami amanyidanga uhulu akimanyiko bulungi nnyo nga naye baagala obitegekera ke katundu akema bega aka l 3 kampala central division edikota waggulawo offices zaabwe webana amala plantinga bomu zino bajja kujja ekiro maduuka gamwe naddala abaisiraamu bajje babanywe webana amala okubanywa babatwale wayitawo ennaku ntono nga maze okulimineetingamu abaisiraamu abamu bajje mu kitundu kyekimu mu zakeriza ezimu eziri mu kitundu kino ekyewakiseka baplantinga bomu ez'enjawulo eventuale bakisaleko ekifo nga sin of crime bagere bakyanoonyereza baagala kujjawo katalikewakiseka otabaisirwakimanyi amanyi amanyige wakiseka anoonyegere jajjawo akatale kano emirundi gyonna bali mu lukwe lwabba eriminatinga nakubajjawo mu kifo kino amazedde abagiddewo ddala ekyo mukitegeere ekifo ekirala ekifo ekirala abantu mwenna abaisiraamu abatabuliiki abasalira ku muzikiti gwennakasiro sheeka yunusu kamuga gwe nagambye obulamu bw'esaawa zino buli mu giraasi mwe butambulira sheeka yunusu kamuga ssaawa yonna bagenda kulya amanda kati omuzikiti oguyitibwa ogwennakasero bagwagala teguliibwo mujukira olalongoto abaisiba badde agulinkinga kukabinja kanaka adf therefore saawa yonna mubeere very vigilant wekiba kyeyetagisa okusoga ebyokusala mu biwumulemu naddala abasiramu b'ennakasero bagala obaplantingamu bomu eventually balinkinge obukulembeze bwenakasiro obutwala omuzikiti gwenakasiro bwon obukulembeze bona babulinkinge ku batujju abdf ekifo kino bakisiringe off nakyo bagala bakisinzinge out complete and also bagezako balwana mu kooti nekigaana omuzikiti nga gwammwe kati no tabaisi wagala balinkinga ku butujju n'ekifo kyenakasero nakyagala kyebezi nga out complete and also so ewakisekka nenakasero mubeere ku standby neyongedde naliwo nembagamba abantu mwenna bali mu bifo ebiwanga lyamu abantu bano wamanga mubeere ku standby abaethiopia abaeritriya nabasumaliya abantu abali mu kisenyi abantu abali ebukesa abantu abali ewa bakuli abantu abali ekabalagala n'abamu abali mu bitundu bino ebyemakindye olw'okuba lutabaisirwa ayagala okulinkinga bomu zino ku bibinja bw'abayekera obw'enjawulo baagala kuleeta bomu bazikkube mu bitundu ebiwangalyamu abantu bano bemenye wammanga therefore abantu abali mu kisenyi naddala n'abali mu baasi tamino ez'enjawulo kisenyi baasi tamino nabagala mwali mu luko olwali lusooka namayiba waliwo omuzikiti oguli waggulu wa namayiba baspak masigidi eno eri waggulu wano ng'ogenda mukwano shopping mall twategendeko nti omusajja ekimu eh, ku mizikiti gya pulantinga gya pulaninga okwabiramu bomu gwe muzikiti guno ogwamasigidi ogusangibwa gulu wa namayiba baspak so buli musiraamu asajja mu katundu ako ekyo naye kitegeere era nga pulani zino ezaawo tezipulaningi wantu walala wonna okugjako ka ofisi ka nrm akasangibwawo ku shopping mukwano shopping mall so mubeere ku standby omuzikiti gw'ekibuli mwe abakulembeze bayo mbalabuliddewo owekitiibwa omulangira kakungulu acting supreme moved gavumenti yaotabeso yakuteekako shake kibaate n'abantu bwenna bawanga lya bitundu bino ebyekibuli mubeere ku standby kuba buli ka eri akalimu omusiraamu lutabaisirwa agenda kayigga gyagala okuleetinga bomu zino kubanga anoonya engeri yonna gyabalinkinga kabinja kano aka edf so ekyo mukitegeere finally abantu abali butale obwenjawulo ddala central markets mu kitundu kino ekya buganda mu bitundu ebyemasaka mu bitundu ebyejjinja ne mu bitundu ebimu ebya west nile abali mu central markets abali mu bas park abali mu taxi park mwetereze nga bukyali kino ekiwumbatuutu kino ekiwulenge e, e, e, e, kino ekimpemempeme saawa erina kipulantinga bomu mu bitundu ebyo obulamu bwammwe obwabaana bwammwe bujja kubattayo oluvannyuma lwokubagamu ne tubagamba akazanyo ke bazanyo akasoose bakagudde ne basiribwaza ensimba omutujja ateze ebomu ne tubaga tali mutujja ayiza ttega bomu mu bitundu ebyo bagera nnoonyayo ebitundu ebirimu abantu finally finally uh, abantu abali ku border points ezenjawulo abantu abali enimule abantu abali emalaba abantu abali ebusia nyogerako nokalyamu ne baganda baffe abali mu southern sudan tufunye amawuli agenjawulo nga basajja bakwano baffe ne baganda baffe ne banyinaze abawanga ya bitundu bino ebya southern sudan amawuli agavayo tegawomya nakabululu muli mu kunyigirizibwa gavumenti ya southern sudan abasouthern sudan babali bubi batta bannayuganda bali bitundu bino abaana bato abamu nobbawamba nga basaba sente nabagamba bino byona bibabunyalya simuntu mulawe tobayisirwa yakuye ti ngaakabinja ka slp akabatujju mu ggwanga lya southern sudan lyandibadde liri peaceful na intensifying tensions mu kitundu kino kati bannayuganda mwenna bali mu southern sudan muli mu nnaku ebayonka obutaaba muli mu kubonaabona naye ekibabonyabonya olwaliro si muntu mulala yenna yeerutabayisirwa so tunakuyamamwe ebintu byemuyitamu tugenda kulaba engeri gyetusotingamu embeera yaawo naye mwenna bali ku border points ezenjawulo olwokuba lutabaiswayagala oteekawo embeera nti abatujju bano bayita ku border points ezenjawulo kati abantu abali ebusiya mwetereeze abantu abali emalaba mwetereeze abantu abali ekyandika mwetereeze abantu abali ku booda yenimule nama mwetereeze sawa yonna ensasa gye bagwamu tubadde tukyali awo nkyabanyonyola ku oda yakyo tukiru amakya ga leero mu kitundu ekimanyiddwa nga ntoroko abaisiraamu abali mu namba ya kumi na bataano bakubiddwa amasasi agabajje mu bulamu mu kitundu ky'entoloko amakya ga leero abaisiraamu kumi na bataano bakubiddwa amasasi agabajje mu bulamu aweva match mulabye midia nga eripootinga nti babadde abantu bana babadde abaisiraamu kumi na bataano ku makya ga leero okubadde enamba y'abasajja musanvu abakyala basatu kwossa n'obwana butaano bulitayo bino byona biri ku rekodi nkugambye media mugirabye ripooti nze amagye ga bagambye bugasebana olwaleero entoloko ngera bekwasa ekintu kyekimu kibadde bagezaakukwata bano nga bali zisinga obubakwata gavumenti yabatabayisirwa ngaeyita mu jat cmi iso flying squad bakubye abaisiramu kumi na bataano amasasi bafiiriddewo mu ggwanga mu kitundu kino ekyantoroko mbagane nga mukyalinda obutwa nga mukyalinda okugenda mu kooti lutabaisa abamaze dda okuyisa command order shoot to kill so kyekyo kibadde mu kitundu kyentoroko bino byonna byembagamba nno bitandika butandisi mulebemi gyange balimba bwe bagasa basa abantu bana enanga nebyekwasa badde balipotingira abantu abantu badde bakwata entoroko bade badde bakwata nebaisisitingo bakwata nebatta abantu bana base kumi nabataano buli walabanga gavumenti ngeripotinga figa naddala mukufa ekyo mukimanyi mukimanyi teri byo egenda kukuwa figa ntuufu ekyo tebakulya ebinusubyo teri so kati be baganda bange nga tukyali awo mulabye embeera ebaddewo akawungezi amaca ga leero ku mmola eyitibwa kamwesi nabagamba oluguudo lwegayaza mulwetegereze nnyo olwokubanga lwe lugendo olugende wa isaac seuba kyagulanyisentamu mwebuuze lwaki bomu ze basooka okkuba kabomu ke basooka okkuba lwaki bakakuba komamboga mu bitundu byonna mwebuze lwaki kabomu kebasoka okuba lwaki bakakuba kukoma mboga mu bifo byonna mu uganda amakya ga leero mulabye ekibadde ku akeedi eyitibwa kamwesi akamwesi akamwesi mulabe midia zamwe zonatwabaga bazistaginga nga liwo ekigenda okubeerawo midia zona zisasina ziripooti nga bade baziwandeja infomation gyezinza olipootinga babadde ne pulaani epulaani gakabomu awo wenyini kwakwamesi ku lugolo lwegaza ekyebando media zinakumanya bezireportinga media zona nezireportinga eventually due to poor coordination olukwera wane lugwa mutaka media company zona zibadde zimaze okureportinga nti waliwo bomu lategende okubwatukirawo media company zonna zemulabe nezipulinga down pasa zibadde zikoze yane wogenda kuyadeire monita mugirabanga yetonda ntwali tufunye amawulire nepoisi eyo tugijeyo olwokubanga twali tufunye amawulire mafu inakitose zibadde nolukwa oluplantingawo bomu okukakwa amesi amacha galeero media cameras nazo zimaze okuripootinga nezimala olwego nezeekuba jengo luke lugudde butaka posite zayo nezizijjayo nabagamba waliwo oluko lwokudiployinga ku luguddo lwegalaza lwonna ogezaako monitoringa hisexobajagolancentamu kabinanabagezako plantinga bomu ku luguddo luno olwegayaza banonya diploma gye bayinza okukola ku luguudo luno n'okumonitoringa entambula z'omukulembeze katolowooza nti ekibadde kamwesi nti aa abasajja bano babalimbye ne bajja olukwe lugudde butaka media baade bagibadde da statement media company zona zade zimanyi era musaye ku majasitosa neziripootinga nti bomu erikwamwesi eventually saa zade ziyina munaana nezipulinga down post zonna nezigijeyo byetubagamba biri nti zenkwe baba bazipanze dda nga nobasajja bwe bamidia babusteginze dda wezimaze okuwandiika kasita olukwe lugudde butaka nezisikayo posti ezo so mutwe olina okulowooza ennyo obudde nga butwalaka nti ndiggwa naye mwenna mwenna nga musanyukira bubuloga bwa nrm nga babalimbalimba omuli ashibaga kato omuli onesimas manya alex onesimas omuira kine ti bijjo bijjo nga bagezako kwesiwaza nti befula nti balumiddwa nnyo nogezako kulokota gavumenti tolimbiwalimbiwa nakano kazannyo njagala obeire nga maanyiyo ogisetinga tebakulimba nti zina embuzi ziyinza okuja nekikuwa gavumenti yaazo bagezaho okulaga nti basimpathizinga nozanyo omuzanyo gulaga nodivertinga abantu musimpathizinga nabo bino byona bimulaba katabana ebirungi bwekalya amaziga kazanyo naye mbanjaga mukategeere kalage nawe nokwata alexodesimasi nosyalinga nosyalinga basiru mbagezako prizinga munabo bagezako kuba gavumenti tebakulimba kazanyo bakazanya buzanyi so teri kiwumba tutu kibuloga kya enale mukigenda kulima tekigenda okujja olwaleero kikube gavumenti amino dambitu bino ebyabomu amba gakuja bekalya amaziga agameti baliddemu olukwe bakole batya bakuzanyira ku bwongo bakuzanyira ku bwongo naye omala oshalinge ate otambuza epositi eyo yennyini so bina byonna nga bitambula mu birabe ate mubyetegereze nnyo nnyo nga wokiwulira nga natera okumala kuba budde bututwala tufunye nebagamba diaspora community etabaisirwa yagiiwamu ssente oluvanyuma okumanya nti ensi yonna yali emaze okwembula esingayi zekisaza bakyagulanyi sentamu noluvanyuma okumanya nti support omukulembeze bakyagulanyi sentamu gyafuna okuva mu dayasipura yamaanyi nnyo olwaleero abantu mwenna abawangalira mu ggwanga lino erya switzerland nkiddamu bannayuganda mwenna abawangalira mu ggwanga erya switzerland omusajja gwe bayitayo tabayisirwa yabasindikira omwami amanyiddwa nga owol okuva e belgium era olwaliro babakubidde ddamu ena amasimu mufunye emesages ezibayita ogenda mulukuŋŋaana ngaennaku z'omwezi abiri mu ttaano omwezi guno gwennyini ogwekumi n'olumu njogera n'abantu mwenna bali mu diaspora audiensi ya diaspora mmanyi mubeerako nnyo nebagamba musimbi gwayi wadda mu diaspora osabotaginy emirimu gya sitogo gyonna olwaliro abantu be citizenland omwami ono ayitibwa obwolo abayise mu lukuŋŋaana gaggadde mbeolw'okumanyagana n'okugezaako teesa ensonga ez'enjawulo era nga twafunyeyo amawulire agali defiant amaloboozi agali defiance mu ggwanga ine erya switzerland nga gagezaako ggaana ekintu kino noga tebajja kulinnyayo nemuwa ensonga ez'enjawulo nga mutegeera mu kitundu kino nga mugamba obudde bujja bakwata mugamba temulina facilitation temulina nga gyemujja tuukayo mwami wolo nabagamba agenda bbaterawo basis ez'enjawulo bitundu ebyenjawulo okubasomba okubatwala ku kifo wayagala obba miitinga njagala nkubulye muganda yange nali mu diaspora nga wajja kunoonya kawogo nga wajja obonaabona onoonya kikumi lutabaise atakulinamu ade interest neja nemu so mwenna baganda baffe mwenna abagenda okuzunga nti mugenda kulya mmere mugenda ddi kujjuko eritegekeddwa omwanya ne yasindikibwa ku embase yamwawonga mupya ng'embase ya switzerland eye uganda ekolaganya no ne un okuzanya emizanyo gyawutabayisirwa omwami ono wola alayise ku bikujjuko bino nabagamba agenda facilitatinga entambula zammwe zonna n'obudde bwe munaabeerawo mube mwakategeera temulinnya nayo temubonaabona so komunity yabanayuganda mwenna abawanga gye switzerland mutegeere mwebuuza ebibuuzo bingi nnyo kyekibayisa kosekino bulijjo tebayamba bulijjo muyina ebizibu kyekibayisa olwaleero omusajja nabagana bagamba ali wiringi okufasilitatinga trip eno nemirimu gyona gimugenda okukola abagenda ofirwa obudde bwammwe abagenda oteeka mu transport wammwe agenda basindikira emotoka bwebuuza ekibuuzo what is the intention behind it? is it because abalumirirwa nnyo so gano amaloboozi agagenda lino ddoboozi oba koolo egenda eri bannayuganda mwenna abawanga lya mu ggwanga erya switzerland n'abali mu communities ez'enjawulo eza diaspora nabagamba musimbi guyiikayiika okulaba ekutabaisiba nga taminatinga emirimu egy'enjawulo egya struggle therefore baganda bange mwenna mutegeere obudde bwe buno gavumenti yatabaisiba ebikolobero byonna byekola eri ku puresure jotamanyina kumanya eri ku puresha kati buli abadde apushinga ekintu kyonna mbagale mwena bali mu mawanga gabaisiramu yonna gyoli wandiikira amawanga gano gagambe babadiringa ne gavumenti yao tabaisi babategeere it is a government that is against islam as a religion bakitegeere buli omwakola omulimu gwalina okukola nembagamba nebaganda baffe mwena bakola mu polisi ne magye ngaova mu central uganda ova mu eastern uganda ova mu atoli subregion ova mu west nairo mutegeere nti ono musajja tamalinamu interest agera bakunjubulanga biyenje ngawe yakunjubula bajjajja bammwe bamama bammwe ne bazadde bammwe mwebuuza ebibuuzo ku bonna be mwalabye abaladde affected mu kabomo ke bateze waliwo ennyini ku cps walabyemu omuvandimwe so embeera engenga egaze embeera eyo ekagitala negaga togamba nti oliwo okuyirirawo omubiri eno nigimu yalutabayisirwa envundu eweddewo obudde bwabwe buweddeyo obudde bwabwe buweddeyo therefore baganda bange mwenna munzikirize mbagalize akawunga ezakalungi pato uganda omuntu wa wansi mukama katonda abankuumire abantu be colorado olunaku lwenkya mwina yo demonstration eyokulaba nga twesituwinga obulamu bwa muganda waffe kajule fred lumbuye ni bannayuganda benjawulo mwena abafiiriddwako abantu bamwe abafiirwa abantu bamwe ennaku z'omwezi nga kumi na munaana omwezi ogwekumi n'ogumu omwaka oguwedde tubasabira tubasa emikono gya mukama katonda abagumye mujja kunzikiriza ku lw'obukulu bw'olunaku luno n'embeera gye twayitamu tusakrifaizindeyo akasekendi kamu kokka okulowooza ku myoyo gy'abagenzi abafiirwa obulamu bwabwe ennaku z'omwezi nga kumi na munaana omwezi gwokumi nogumu omwaka biri abiri leka emyoyo gyabwe giwumule mirembe mukama katonda abagalize akawungeezi akalungi those are just a few of the very very many muslims abaluzizza obulamu bwabwe lutabayisibwa okubalyawo omusiraamu talina siteeke mu ggwanga lino talina siteeke kyembadde mbanyonyola ebbanga lyonna nembagambo buno obubinja aka adf lutabayisibwa yakokuryetingawo ng'anoonya engeri gyagetoterarizingamu bano abantu so buli musilaamu yenna woli bwenna woli obali mu buganda obali mu eastern uganda mwenaba tegeera butegeezi nti eno gavumenti emere fact that youare muslim it is a crime youare criminal mweyo layini yennyini nga ntambulya mweyo layini on orders of shoot to kill bana abantu wammanga munoonye entaana zammwe eziri nga omugenzi kirumira afande kirumira bwe yayogera n'agamba banziikanga wali nammwe bagenda okubaziika mutere mupimise entaana yammwe mutere mupimise keesi zemugendamu temuteeka mu keesi gyona bagenda okubaziika mutere mulagirire abantu kubanga saawa yonna eyammwe nayo saawa yonna pulaani y'okubasaanyawo order shod to kill eri mukkuba ejja beebanowammanga sheeka yunusi kamoga okuva kumuzikiti gwena kasero sheikh yunusu kamuga sheikh yunusu kamuga katonda wakuyamba noweza omwaka ate mwena bagamba wetulabula wano eitha dduka mu ggwanga uganda ndala mmwe aba mmwe ogende mwekizairo sokekwekeko eyo otherwise obulamu bwo tolina sheke yunusu kamuga sheke yunusu kamuga muganda waffe era mukulembeze waffe omwagala wabanje prince kasimu nakibinge gweokutuuka olwaleero ngaemkuyegezi kyakkubira enduulu katonda akubiseewo kasubi baali baagala kweriminatinga before muzata prince kasimu nakibinge sheke slaje kawooya sheke fadi kalungi sheke yunusu yusufu kakande sheke slaje kifampa okuva ku muzikiti gwe nakasero sheek kasule ndirangwa sheek kibaate acting supreme muft owe, owe saiden ezekibuli kasule ndirangwa yabiraba bali bagamba eliminati nga immediately plani yabwe yali yakugjawo omulangira nekibinge bazeeko muzaata bazeeko kasule ndirangwa webuuza ekibuuzo lwaki kasule ndirangwa yasulawo tawero nadduka ku bukulembeze bwekibuli tokyebuuzangako singa yasigalayo sagatize mbuyaga ezikunta lutabaiso nagala okuzanya emizanyo nebateekawo kibaate kibaate enkulabula abantu b'ekibuli kibaate enkulabula kwe baagala okukima ku lisiti kwoli nembabuuza butabaisirwa omusiraamu talina siteeke mu ggwanga lino kati utabaisiro ogezaako okavaringa app nogezaako oluvanyuma nti esema zomutegeera namaloboozi agavaayo mangi agagamba nti obusiraamu kati musango okubeera omusiraamu mu ggwanga uganda lutabaisiro kyagenda okukola gavumenti yabwe epulaninga ogendako mu madiini amalala naye beeko beeriminatinga kuyita mu nkola yemu agezeeko ttakaba ekifaananyi nti aa si basiraamu bokka bebafa wabona nabakatuli kibafa gemanya gemulabyeko nga gatambula nkugambye wemulaba omukatoliki yenaafa wemulaba omuprotestant yenaafa wemulaba omuorthodox yenaafa bagezako kamalinga app olwokuba amaloboozi gatandise okuvayo mangi nga galaga nti okubeera omusiraamu mu ggwanga uganda gubeera musango katitwa basobola kyayagala okukola ayagala agendeko mu bapriests ayagala agendeko bakulembeze madiini naba amala oba eliminating ateekewo ekifaananyi nti aasi basiraamu bokka be bafa wane madiini amalala nabo baliyo batugumbula era amadini amalala daddala mu bukatuliki abantu bano wammanga mwegendereze nnyo omusajja amanyiddwa nga fathe deogracias kibikamulegeya fathe kibikamulegeya omusajja amanyiza nga fathe musaala nga gwe twakugamba n'amaka ago agali ku luguudo lw'eggayaaza nga wakayita ku munaana adresi yamanyiddwa nnyo weeri kumpi n'essomero lya answari twakugamba galiko kamera esavairensi nga makaago 247 oyo fathe musala waliwo olukola okweriminatinga ku tripu gye wagendako mu ggwanga ery'e roma omusajja abali okumbi namanyiddwa nga fathe musala mugambe olukwa olumu eriminatinga lwali lwakuyita ku tripu jagerawo okusisinkana paapa mu ggwanga lya roma wabula katonda n'akuyamba enkuyege nesisinkana nga sikyakkubira enduulu era n'omusajja amanyiddwa omulala ye father richard mugisha bisanje wabula bano nkugambye akodekalo tabayisirwa kwe kuba eriminati nga gezeewo otteekawo ekifaananyi nti abasiraamu bokka si be bafa wabula n'abamadiini amalala bafa but the truth of the matter is being a muslim in the country called uganda is a crime it is a real crime tulyasege erinya wafaanana erinya lyeyani mutulyasege erinya wafaanana kati nenyagogaluta bayisirwa you don't have any single stake mu ggwanga eritibwa uganda tolina mu stake wadde wava lwanda noja nobuwale bwanga tonadde koolina nekagurupuko muli kubanauganda bakunjubula enca neggulo omusiraamu talina stake mu ggwanga uganda omusiraamu yenna bano bali mukutugumbula kutugumbula olwaleero nabo balinako famire balinako bakyala baabwe balinako abaana baabwe ku bano bana bemuze nga mweriminatinga lowooza ku baana baabwe lutabaisiro nekitabani kyo nammwe lunaku lwakya buki nyoko ne nemugera ne mugenda ku kitaala ne beegaddanga nga product bano batugumbula nabo tolowooza nti gwava ku planet jupiter twava ku maazi twava ku sola wava ku planeti earth the same way wajja mu nsi muno tolowooza nti gwe wajjanga golod nyoko ne kitaawo nabamala kwebaka wali ku kitanda ejirya nyoko ne sipamu ya kitaawo beekwaso ya kitaawo novaamu gwe oli mukubonyabonyasi it is the same way abantu bemuli mukueliminatinga olwaleero nabo kyekitu kyekimu kyebayitamu abantu bemueliminatinga balina omusayi gwalwedinga ogwammwe abantu bamueliminatinga olunaku lwaleero balina senses zezimu balina body systemu zezimu abantu bamwerindirati bawonda ku lwaleero balina blood groups zezimunamweze mulina mwe eggwanga eno mulinamu siteeke ki omuntu omulala ina gyatalina siteeke ki omusiraamu gyatalina mu ggwanga uganda okubera tegenda kuba kuyigibwa buyigibwa ne mutakiwumira ne mutakaweesa ne mudda kuba ne mutandika okuwujula buli musiraamu musiraamu nabonabona musiraamu nabonabona musiraamu nabonabona talina siteeke mu ggwanga uganda talinamu siteeke mwe mwenyini mwali mwagala kwetigumbulira omusajja amanyiddwanga katuma amala nemukwata abasiraamu nebali amanda basukamu kumi na bataano nemubateeka wali nga tebalinadde omusango kumi na bataano nemubateeka wali nga inakikyosezo kimanyi bulungi othe criminal elements ezirimabegawebikolwa biro bino ziri mubutongole bwabwe bwateekawo weetegereze nnyo kati njagala kugamba bino ebintu bino wammanga weetegereze nnyo bomu zeba bwatudde noonya bavictimu abazibaddemu naddamu abamaje obusajja eh, bwa poliisi walabyemu omunyarwanda mubabaddeawo abali emulago n'abafudde walabyemu omunyarwanda oba poliisi obusajja bwetubadde kutamanyi bwataddeawo ku disipulini nga bagenda ogibaoganya walabyemu omunyarwanda baana bamu eastern uganda bana ba musente uganda ate era abamu basiraamu mubavictimu bonna gendo banoonye abafudde ne kirumira abafudde ne kaweesa oba abadeploying nga bagenda okutta omuntu ogenda okulaba ku bavictimu bonna ababaako abaafiira ku lwakatumba bamala abaafiirwa mu kaweesa abaafiirwa ku kirumira olabamu omuvandimwe tiimu eyo gye batta olabamu atali musiraamu omuntu yena nga bagenda omueliminati nga bakola pulaani yaabwe gwana abakuumi babamuteekako nti bagaba baeliminati nga bakyusa abakuumi bano abakuma bagita vip police ebabawa abakuuma abakungu mubonabona genda obanonye genda ononye kawesa genda ononye kirumira genda ononye abiriga buli omu nga baziba eliminati nga genda kwafaana ekirumira genda ku kiggundu olabamu omuvandimwe olamu atali musiramu tagala webuuza ebibuzo bingi nnyo bino bistakinge mutwegwo otuke ku conclusion therefore njagala bagala naddala mwenna abanauganda bali manga ga baisiramu yeno yesaa yonna gyoli okunotifayinga embasis zonna okunotifayinga manga naddala gonna agalwaningibwa ku diini eyobusiramu agakolagana erijimu yayo tabayisirwa mutegeze nsi that being a, a muslim in the country called uganda is a crime it is a crime baleme kubasiriwaza the regime has criminalized the muslim sect mugwanga uganda mubategeze bonna abali abudagi abali yuda damago nago middle east naddala agagezaako okuinvestinga mu ggwanga uganda naddala agagezaako okufasilitatinga emirimu gyayo tabayisirwa mugategerezeewo mugategerezeewo nti obuyisiraamu mu ggwanga uganda musango therefo eggwanga ly'obuyisiraamu lyonna eridiringa nayo tabayisirwa likitegeere tidinga n'omuntu omulabe w'obuyisiraamu omusiraamu oh, talina siteeke mu ggwanga uganda kati ekyo mukitegeere webbaka okuva bategana strategy eno wajja ne batigimbula basiramu abasukka mu kumi na bataano bo bennyini lwe bagezaako kutaka afande gundi afande katumba amala kati mbagambye ordered washington to kill Right now, I'm going to pre prepare in election last week. I'm going to prepare for the reign of terror. I'm going to tell you. I'm going to tell you. Mubikolobele debakole bikolobele yokudakwa na Uganda bati gembula. Akawungezi kalero. Bama zote kawo ebifo ebye njaulo. Ubangendo kubanga wa plantinga bomu. kati wenjagaliza okulabula naddala abaisiraamu abali mu kasale kewa kiseka buli muisiraamu ng'omanyi okolera mu katale kewa kiseka manyi kuno kwe muli babakima saawa yonna kiri kitya luta bayisirwa ayagala okukozesa katale kewa kiseka bino ebifo ayagala biviirewo ddala kompulitira ndoluso ebifo bino biri wammanga baagala okubajjawo abakolera mu katale kewa kiseka n'okukagirawo ddala n'okugjawo omuzikiti gwe nakasero batya ekisooka bagenda kujja wakisekaba planting ebbomu nga bagita mu bantu bonna abatwala ebizimbe bino akaireziri ewakiseka bajja kujja ekiro baggulewo baplantinge mubomu mubizimbe bino maduuka ag'enjawulo naddala ga baganda baffe abaisiraamu mwebaagala okuplantinga kemicals ez'enjawulo ne gagets ez'enjawulo n'obumu obw'enjawulo bajje enkeera basaleko ekifo kino bagambe wano wenyini we wamu ku bifo byebadde baplantingira mu bomu tageti esooka be baganda baffe abaisiraamu abakolera mu katale kano ekewakiseka era ng'ebintu byona byonna nga bigenda mu maaso kyamaani wammwe owa kampala central njogera ku lt3 omwami amanyidanga uhulu akimanyiko bulungi nnyo nga nebe bagala obitegekera ke katundu kano akemabega aka lt3 kampala central division edikota waggulwawo offices zaabwe webanamala okupulantinga bomu zino bajja kujja ekiro maduuka gamwe naddala abaisiraamu bajje babanywe webanamala okubanywa babatwale wayitawo ennaku ntono nga maze okweliminatingamu abaisiraamu abamu bajje mu kitundu kyekimu mu zakeriza ezimu eziri mu kitundu kino ekyewakiseka bapulantinga bomu ez'enjawulo eventuale bakisaleko ekifo nga sin of crime bagabe bakyanonyereza bagala kujjaku katalikewakiseka otabaisirwakimanyi amanyi amanyige wakiseka anoonyegere jajjawo akatale kano emirundi gyonna bali mu lukwe lwa beeriminatinga nakubajjawo mu kifo kino amazeja bagiddewo ddala ekyo mukitegeere ekifo ekirala ekifo ekirala abantu mwena abaisiraamu abatabuliiki abasalira ku muzikiti gwennakasiro sheeke yunusu kamuga gwe nagambye obulamu bwa saa zino buli mu giraasi mwe butambulira sheeke yunusu kamuga ssaawa yonna bagenda kulya amanda kati omuzikiti oguyitibwa ogwenakasero bagwagala teguliibwo mujukira olalongo ti abaisiba badde agulinkinga kukabinja kana ka adf therefore saawa yonna mubeere very vigilant wekiba kyeyetagisa okusoga ebyokusala mu biwumulemu naddala abasiramu benakasero bagala obaplantingamu bomu eventually balinkinge obukulembeze bwenakasiro obutwala omuzikiti gwenakasiro gwonna obukulembeze bona babulinkinge ku batujju abedf ekifo kino bakisiringe off nakyo bagala bakisinzinge out complete and also bagezako balwana mu kooti nekigaana omuzikiti nga gwammwe kati notabaisi wagala balinkinga ku butujju n'ekifo kyenakasero nakyagala kyerezi nga out complete and also so ewakisekka nenakasero mubeere ku standby neyongedde naliwo nembagamba abantu bwenna bali mu bifo ebiwanga lyamu abantu bano wamanga mubeere ku standby abaethiopia abaeritriya nabasomaliya abantu abali mu kisenyi abantu abali ebukesa abantu abali ewa bakuli abantu abali ekabalagala n'abamu abali mu bitundu bino ebyemakindye olwokuba lutabaisirwa ayagala okulinkinga bomu zino ku bibinja bw abayekera obwenjawulo baagala kuleeta bomu bazikkube mu bitundu ebiwangalyamu abantu bano bemenye wammanga therefore abantu abali mu kisenyi naddala n'abali mu baasi tamino ez'enjawulo kisenyi baasi tamino nabagamba mwali mu luko olwali lusooka namayiba waliwo omuzikiti oguli waggulu wa namayiba baspak masigidi eno eri waggulu wano ng'ogenda mukwano shopping mall twategedeko nti omusajja ekimu eh, ku mizikiti gya pulantinga gya pulaninga okwabiramu bomu gwe muzikiti guno ogwamasigidi ogusangibwa waggulu wa namayiba baspak so buli musiraamu asajja mu katundu ako ekyo naye kitegeere era nga pulani zino ezaawo tezipulaningi wantu walala wonna okugjako ka ofisi ka nrm akasangibwawo ku shopping mukwano shopping mall so mubeere ku standby omuzikiti gw'ekibuli mwe abakulembeze bayo mbalabuliddewo owekitiibwa omulangira kakungulu acting supreme moved gavumenti yatabeso yakuteekako shake kibaate n'abantu bonna bawanga lya bitundu bino ebyekibuli mubeere ku standby kuba buli ka eri akalimu omusiraamu lutabaisirwa agenda kayigga gyagala okuleetinga bomu zino kubanga anoonya engeri yonna gyabalinkinga kabinja kano aka adf so ekyo mukitegeere finaly abantu abali mubutale obwenjawulo ddala central markets mu kitundu kino ekya buganda mu bitundu ebyemasaka mu bitundu ebyejinja ne mubitundu ebimu ebya west nile abali mu central markets abali mu bas park abali mu tax park mwetereze nga bukyali kino ekiwumbatuutu kino ekiwulenge e, e, e, e, kino ekimpemempeme saawa era kipulantinga bomu mu bitundu ebyo obulamu bwammwe obwabaana bwammwe bujja kubattayo oluvannyuma lwokubagamu ne tubagamba akazanyo kebazanyo akasoose bakagudde ne basiribwazo ensimba omutujja ateze bomu ne twaga tali mutujja ayiza ttega bomu mu bitundu ebyo bagera noonyayo ebitundu ebirimu abantu finally finally uh, abantu abali ku border points ezenjawulo abantu abali enimule abantu abali emalaba abantu abali ebusia nyogera kuwa nokawyamu ne baganda baffe abali mu southern sudan tufunye amawuli agenjawulo nga basajja bakwano ba, baffe nebaganda baffe nebanyinaze abawanga lya bitundu bino ebya southern sudan uh, ah, amawuli agavayo tegawomya nakabululu uh, ah, muli mu kunyigirizibwa gavumenti ya southern sudan abasouthern sudan babali bubi batta bannayuganda bali bitundu bino abaana bato abamu nobbawamba nga basaba sente nabagamba bino byona ebibabunyaja simutu mulayo tabayisirwa yakuyeti nga akabinja ka slp akabatujjo mu ggwanga lya southern sudan lyandibadde biri peaceful na intensifying tensions mu kitundu kino kati bannayuganda mwenna bali mu southern sudan muli mu nnaku ebayonka obutaaba muli mu kubonaabona naye ekibabonyabonya olwaliro si muntu mulala yenna yerutabayisirwa so tunakuyamuamwe ebintu byemuyitamu tugenda kulaba engeri gyetusotingamu embeera yaawo naye mwenna bali ku border points ezenjawulo olwokuba lutabaiswa yagala oteekawo embeera nti abatujju bano bayita ku border points ezenjawulo kati abantu abali ebusiya mwetereeze abantu abali emalaba mwetereeze abantu abali ekyanika mwetereeze abantu abali ku booda yenimule nama mwetereeze sawa yonna ensasa gye bagwamu tubadde tukyali awo nkyabanyonyola ku oda ya shotukiru amakya galeero mu kitundu ekimanyiddwa nga ntoroko abaisiraamu abali mu namba ya 15 bakubiddwa amasasi agabajja mu bulamu mu kitundu ky'entoloko amakya galeero abaisiraamu 15 bakubiddwa amasasi agabajja mu bulamu aweve match mulabye midia nga eripootinga nti babadde abantu bana babadde abaisiraamu kumi na bataano ku makya ga leero okubadde enamba y'abasajja musanvu abakyala basatu kwossa n'obwana butaano bulitayo bina byona biri ku rekodi nkugambye media mugirabye ripooti nze amagye ga bagambye bugasebana olwaleero entoloko ngaera bekwasa ekintu kyekimu kibadde bagezaako okukwata bano nga bali zisinga obubakwata gavumenti yabatabayisirwa ngaeyita mu jat cmy iso flying squad bakubye abaisiramu 15 amasasi bafiriddewo muggwanga mu kitundu kino ekyantoloko mbagabe nga mukyalinda obutwa nga mukyalinda okgenda mu kooti lutabaisi abamaze dda okkiriza command order shoot to kill so kyekyo kibadde mu kitundu kyentoloko bino byonna byembagamba nno bitandika butandisi mulabe midia nga ebalimba bwebagasa basa abantu bana enanga nebyekwasa badde balipotingira abantu abantu badde bakwata entoroko bade badde bakwata nebalisisitingo bakwata nebatta abantu bana base kumi nabataano buli walabanga gavumenti nga ripotinga figa naddala mukufa ekyo mukimanyi mukimanyi teri wegenda kukuwa figa ntuufu ekyo tebakulya ebinusubyo teri so kati be baganda bange nga tukyali awo mulabye embeera ebaddewo akawungezi amakya ga leero ku mmola eyitibwa kamwesi nabagamba oluguudo lwegayaza mulwetegereze nnyo olwokubanga lwe lugendo olugende wa ezekisoba kyagulanyi sentamu mwebuuze lwaki bomu ze baasooka okkuba kabomu ke baasooka okkuba lwaki bakakuba komamboga mu bitundu byonna mwebuze lwaki kabomu kebasoka okkuba lwaki bakakuba kukoma mboga mu bifo byonna mu uganda amakya ga leero mulabi ekibadde ku akedi eyitibwa kamwesi akamwesi akamwesi mulabe midia zamwe otwabaga bazistaginga nga liwo ekigenda okubeerawo midia zonna ziripooti nga badde baziwadde ja infomation ezigenda oripootinga babadde ne pulaani epulaani gakabomu awo wenyini kwakwamesi ku lugudo lwegaza ekyebando media zinakumalira ziripotinga media zinali ziripotinga eventually due to poor coordination olukwera wane lugwa mutaka media company zona zibadde zimaze okuripotinga nti waliwo bomu ebadde genda okubwatukirawo media company zonna zemulabe ne zipulinga down pasizeo zibadde zikoze yane wogenda kuyaddeire monita mugiraba nga yetonda nitwali tufunye amawulire posteyo tugijeeyo olwokubanga twali tufunye amawulire mafu e inakitose zibadde nolukwa oluplantingawo bomu awokakwa amaesi amaca ga leero media kamera zonna nezimazewo okuripootinga nezimala olwego nezeekubajje nga olukwe lugudde butaka posite zaayo nezizijjayo nabagamba waliwo olukwe lwokudiployinga ku luguddo lweggayaza lwonna ogezaako monitoringa hisexoba jagulanci centamu kamenaza bagezaako plantinga bomu ku luguddo luno olweggayaza banoonya diploma gye bayinza okukola ku luguudo luno n'okumonitoringa entambula z'omukulembeze katolowooza nti ekibadde kamwesi nti aa abasajja bano babalimbye ne bajja olukwe lugudde butaka media baade bagiwadde da statement media kampani zona zade zimanyi era musaye ku majasi sosale ziripootinga nti bomu erikwamwesi eventually saa zade zingina munaana ne zipulinga down post zonna ne zigijeyo betubagamba biri nti zenkwe baba bazipanze dda nga nomusajja bwe bamidia babusuza eginze dda wezimaze owandiika kasita olukwe lugudde butaka ne zisikayo posti ezo so mutwe oba olina okulowooza ennyo obudde nga butwalaka nti ndiggwa naye mwenna mwenna nga musanyukira bubuloga bwa nrm nga babalimbalimba omuli ashibaga kato omuli onesimas manya alex onesimas omanya kine kibijjo bijjo nga bagezaako kwesiwaza nti befula nti balumiddwa nnyo nogeza okulokota gavumenti tolimbibwalimbibwa nakano kazannyo njagala obeere nga maaniyo ogisetinga tebakulimba nti zino embuzi ziyinza okuja nesikuwa gavumenti yaazo bagezaho okulaga nti basimpathizinga nozanyo omuzanyo gulaga nodivertinga abantu musimpathizinga nabo bino byona bimulaba katabana ebirungi bweka byamaziga kazanyo naye mbanjaga mukategeere kalaye nawe nokwata alexodesmas nosalinga nosalinga basirumu bagezako prasinga munabo bagezako kuba gavumenti tebakulimba kazanyo bakazanya buzanyi so teri kiwumba tutu kibuloga kya enale mukigenda kulima tekigenda okujja olwalero kikuba gavumenti amino dambitu bine ebya bomu kamaka kujja beekabya amaziga agamete baliddemu olukwe bakole batya bakuzanyira ku bwongo bakuzanyira ku bwongo naawe omala oshalinge ate otambuze posita eyo yennyini so bina byonna nga bitambula mubirabe ate mubyetegereze nnyo nnyo nga wokiwulira nga natera okumala kuba budde bututwala tufunye nabagamba diaspora community eyo tabaisirwa yagiyiwamu ssente oluvanyuma lwokumanya nti ensi yonna yali emaze okwembula esingaize ekisalo bakyagulanyi sentamu noluvanyuma lwokumanya nti sapoti omukulembeze bakyagulanyi sentamu gyafuna okuva mu dayasipura yamaanyi nnyo olwaleero abantu bwenna abawangalira mu ddwanga lino erya switzerland nkiddamu bannayuganda mwenna abawangalira mu ggwanga erya switzerland omusajja gwe bayitabutabayisirwa yabasindikira omwami amanyiddwa nga owolo okuva e belgium era olwaliro babakubiddeddamu enaamasimu mufunye emesages ezibayita ogenda mulukuŋŋaana ngaennaku z'omwezi abiri mu ttaano omwezi guno gwennyini ogwa kumi n'olumu njogera n'abantu mwenna bali mu diaspora audiensi ya diaspora mmanyi mubeerako nnyo nebagamba omusimbi gwayiwadda mu diaspora osabotaginya emimu gya sitogo gyonna olwaliro abantu besitizeland omwami ono ayitibwa obwolo abayise mu lukuŋŋaana gaggadde mbeolw'okumanyagana n'ogezaako otteesa ensonga ez'enjawulo era nga twafunyeyo amawuli agali defiant amaloboozi agali defiance mu ggwanga ine erya switzerland nga gagezaako okugaana ekintu kino noga tebajja kulinnyayo nemuwa ensonga ez'enjawulo ngae mutegeera mu kitundu kino nga mugamba obudde bujja bakwata mugamba temulina facilitation temulina nga gyemujja tuukayo mwami wolo n'abagamba agenda baterawo basis ez'enjawulo bitundu ebyenjawulo okubasomba okubatwala ku kifo wayagala obba miitinga njagala nkubulye muganda yange enaali mu diaspora nga wajja kunoonya kawogo nga wajja obonaabona onoonya kikumi lutabaisata kuinamu ate interest neja nemu so mwenna baganda baffe mwenna abagenda okuzunga nti mugenda kulya mmere mugenda ddikujjuko ebitegekeddwa omwanya neyasindikibwa ku embase yamwawonga mupya ngaembase ya switzerland eye uganda ekolaganya no ne un okuzanya emizanyo gyawutabaisibwa omwami ono woola alayise ku bikujjuko bino nabagamba agenda fasitatinga entambula zammwe zonna n'obudde bwe munaabeerawo mubeemu akategeera temulinnya nayo temubonaabona so komunity yabanayuganda mwenna abawanga lye switzerland mutegeere mwebuuza ebibuuzo bingi nnyo kyekibayisa konsoletino bulijjo tebayamba bulijjo mulina ebizibu kyekibayisa olwaleero omusajja nabagana nobagamba ali wiring okufacilitatinga trip eno nayemirimu gyona gimugenda okukola abagenda ofiirwa obudde bwammwe abagenda oteeka mu transport wammwe agenda basindikira emotoka bwebuuza ekibuuzo what is the intention behind is it because abalumirirwa nnyo so gano amaloboozi agagenda lino ddoboozi oba koolo egenda eri bannayuganda mwenna abawanga lya mu ggwanga erya switzerland n'abali mu communities ezenjawulo eza diaspora nabagamba musimbi guyiikayiika okulaba ebitabaisirwa nga taminatinga emirimu egyenjawulo egya struggle therefore baganda bange mwenna mutegeere obudde bwe buno gavumenti yatabaisirwa ebikolobero byonna byekola ebikupuresure jotamanyina kumanya eri ku puresha kati buli abadde apushinga ekintu kyonna mbagale mwena bali mu mawanga gabaisiramu yonna gyoli wandiikira amawanga gano gagambe babadiringa ne gavumenti yabo tabaisiramu bategeere it is a government that is against islam as a religion bakitegeere buli omwakola omulimu gwalina okukola nembagamba nebaganda baffe mwena bakola mu polisi nemaje ngaova mu central uganda ova mu eastern uganda ova mu acholi subregion ova mu west nilo mutegeere nti ono musajja tabalinamu interest agala bakunjubulanga biyenje ngawe yakunjubula bajjajja bammwe bamama bammwe ne bazadde bammwe mwebuuza ebibuuzo ku bonna be mwalabye abaladde affected mu kabomo ke bateze waliwo ennyini ku cps walabyemu omuvandimwe so embeera engenga egaze embeera yo ekagitala negaga togamba nti oliwo okuyirirawo mubiri eno lijimu yalutabayisirwa envundu eweddewo obudde bwabwe buweddeyo obudde bwabwe buweddeyo therefore baganda bange mwenna munzikirize mbagaliza akawunga ezakalungi pato uganda omuntu wa wansi mukama katonda abankuumire abantu be colorado olunaku lwenkya mwina demonstration eyokulaba nga twesikiwinga obulamu bwa muganda waffe kajule fred lumbuye ne bannayuganda benjawulo mwena abafiiriddwako abantu bamwe abafiirwa abantu bamwe ennaku z'omwezi nga kumi na munaana omwezi ogwekumi n'ogumu omwaka oguwedde tubasabira tubasa mikono gya mukama katonda abagumye mujja kunzikiriza ku lw'obukulu bw'olunaku luno n'embeera gye twayitamu tusakrifayizindeyo kasekendi kamu kokka okulowooza ku myoyo gy'abagenzi abafiirwa obulamu bwabwe ennaku z'omwezi nga kumi na munaana omwezi gwokumi nogumu omwaka biri abiri leka emyoyo gyabwe giwumule mirembe mukama katonda abagalize akawungeezi akalungi